Gaur egun biztaleriaren gehiengoak smartphonea doka, baina bertan gordetzen duzun informazioa babestuta duzula uste duzu? Noiz bete eskatu duzu Google-i zure pasaitz bat gordetzea? Informazio guzti hori galdu dezakezu ondo babesten ez baduzu. Horregatik, biurratxeko egiaztapena aktibatzen erakutsiko dizugu. Erasotai batek zure korreoa eta pasaitza lortzen baditu, zure informazioa lortzerik izan ez ezan zure mugikorra eskuragarri izan gabe. Bi urratxeko egiaztapen aktibatzeko, lehenik eta behin telefonoko zarmenetara joango gara. Ondoren Google zarmenetan klikatu, eta azkenik Google kontuan sartu. Hor gaudela segurtasun atalera joango gara, eta bi urratxeko egiaztapenean klikatu. Horan ema pantai azalduko zaizkigu, eta guk aurrera egiteko botoiari klikatu behar diegu. Lehenik eta behin, gure pasaitza sartzeko eskatuko digu. Hori sartu ondoren, beste lehio bat agertuko zaigu, eta probatu botoiari klikatu beharko diogu. Horren ondoren, gugarela egiaztatu beharko dugu, bai botoiari emanez. Azkenik, beste pantaila bat agertuko zaigu. Gure telefono zenbaki agertuko dena. Horretaz gain, gure kodeak nola jaso nahi ditugun zaigu. Testu mezuaren bidez edo telefono deiaren bidez. Bietako bat aukeratu eta bidali botereari uh, ligatu berko diegu. Orain, egiaztapena bukatzeko kode bat bidaluko digute Googleekoek. Kode hori hemen gutxunan sartu beharko dugu. Modu honetan. Horren ondoren, urrengo botoiari klikatu eta gude egiaztapena bukatuko dugu. Aktibatu botoiari emanez. Bida maitzeko, komendio batzuk emango dizkizugu Googleko kontua areta seguragoa egiteko. Lehenik eta behin, garrantzitsua da zure nabigatzailea gunetuta edukitzea. Modu honetan, geroz eta bertsio berriagoa edukita, geroz eta izango da zure nabigazioa. Bestetik, antibirusak erabiltza konbenigarria da, informazio bilatzen ari zaren bitartean malgoreak ekiditzeko. Eta azkenik, zure pasaitza sendo izatea komeni da. Zenbakiak, eskulak, minuskulak eta karaktere bereziak uztartuz. Mila esker ikusteagatik.